bulungi ali ku online media Uganda omukutu ogwa YouTube channel fetu abagamba fetuliwo okugusa ensonga bo fetuliwo kubalambikira ensonga ngona ko lalero ah, tuli waneno mende kale mandoza mwena abe mende e, eh, mwena abe mende no show ya mwe e, eh, mwali munsabawo ne mungamba ate mutesokola Derek ekintu kino twagala to kubekeriye wa feri emende limba silamu e, eh, nembaga e, temufayo ekintu ekyo nja kubanga nkifa bakula bulungi nnyo e, ndine muganda nkatabira e, ndine muganda wange katabira ku kamera tugezaako kulaba nga tugusa ensonga ensonga yolwaleero etuleese okuva enonoona gye tuvudde ah, ne tutindiga egendo semagendo ne tugamba nti noka tujje tulabe amasiro gaffe ah, gano agassekabaka emende eh, kalema gali gatya ndoza nga kameramani wange kankusabe osooka okube ku 360 abantu bagezeeko okulaba kikikyembeera ngezaako ah, ndoza mulaba ah, kyengezaako okubagamba nti nno tugezeeko okuba nga tudduukirira ebintu nga binene ebyobuwangwa kubanga ebyobuwangwa byebyaffe ebyobuwanga byebyaffe nkiddamu ebyobuwanga byebyaffe simply because nti ebyobuwanga bibanga bifu eh, naffe ndoza bagambira ddala aa oyo takyaliyo oyo bamwerabira naye ngaate waliyo groups ezenjawulo ah, waliwo ebintu ebyenjawulo abantu bebagezezaako okubanga Ah, ng'ebyabwe birungi oba ng'ebyabwe binyirira nnyo naye ng'ate ffe ebyaffe abalala ebintu biri wansi guluguru ah, ng'ebintu biri wansi ah, omusajja gwenyimirire naye wano eno agenda kusooka atweyanjulire amannya ge yaani akola ngaani mu kifo kino ava mwani ebintu ng'ebyo musanyusa okulaba eh. wano wetuli bayitawo batya mende wano wewasekabaka kalema wewasekabaka kalema omuntu akulaba wali yandigambye ah, waliwo abaana abato abalina mukulaba sheno bagamba sekabaka kalema ali mugundi ki sekabaka kalema bwova ku kabaka kintu hmm. wa makumi asatu mubasatu wa makumi asatu mubasatu ogende maaso sekabaka kalema hmm. alina ebyafaayo bingi ebimukwatako mbutuufu ddala ye sekabaka mm. eyasiraamukira ddala naggwayo n'amalayo buli ekyetagisa mu busiraamu mm, bangi baali basiraamu mm. naye waliyo bebalekayo okugeza mm. nga okutayirirwa ekyo kyakuba bangi hey. Eh. abo baba tebaggwayo bulungi hey. Eh. tuyinza okuwulira bajjajjaffe ediini kwe yatuukira sune wamala hey. Eh. akakakwakulizo naye kagaana lwaki kagaana hmm, awo njagala tugende munono yaffe hmm. waliwo ensonga lwaki kagaana hmm. kkiriza e, e, nayemukama wange kankusalemu e, ekimuli obadde tunaba kutweyandulira gwani nze mulangira simbwa kimera omulangira simbwa kimera mutabani w'omulangira kimera edwardi waali ku mutala guno mende muzzukulu wa jeb namutale agalamidde wali hmm. muzzukulu wa alamanzaani ndawula alamanzaani ndawula oyo agalamidde kasubi hmm. nabulagala hmm. ye yali mutabani wa ssekabaka kalema era nsibuka mu ssekabaka kalema wano wennyini we tuli ye sebo wano wenyini wenyini wetuli wetuli sebo nze wano nkolanga akuuma ekifo kino mu budde buno ye sebo nokola nga akuma ekifo kino obudde buno yesebo embeera ya wano eri etya ah, embeera ya wano mu butuufu jantuddeku hmm, wano mukatigizi ah, nyinza okugamba hmm. nti jajjange engeri gye yali ensonga ennyo mu busiraamu wano hmm. ndabanga alinga eyeerabirwa alinga eyeerabirwa awo njagala tugende mu maaso lwaki ogamba nti alinga eyeerabirwa waliwo waliwo ebitatuukiddwako oba ah, mazima ddala hmm. okuva emabega lwaki ŋŋamba nti alinga eyeerabirwa nkuze nga wano wabaawo mawuledi ezitegekebwa ensi n'ensi nejja wano eh. neesanyuka mu butuufu nga kiringa ekijjukizo hmm. eh, kujjukira jjajjange wald wide hmm. naye mu myaka gino mu butuufu n'okujja omumulombera ku dduwa si kyangu era sinalabawo omusiraamu yali azze n'akikola yali akyamye waneeno ngaamulombereddwa ngaze omulombera ku ddwa kiraga simanyi oba bali abakulembeza bemabegae baali bamumanyi ng'ensonga mu busiraamu hmm. nga bano abapya n'abali ku ntebe z'obusiraamu tebakyamujjukira eh. ekyo sikimanyi lwaki bwe kiri kati kyetuyinza okugamba nti ah, jjajjaffe ow'obuisiraamu alinga atakyamumanyi nti gyali atuula wali ekibuli e kakungulu jajjaffe kasimu mm. kakungulu nakibinge mm. mazima ddala nyinza okyogera ntyo nti alinga eyerabira jjajjaawe tugende maaso kubanga mm. uh, ah, mawuledi zeggamba mm. kitaawe omulangira kakungulu badru mm. gwe gwali omutwe omukulu hmm. nga yaleeta ennyo mawuledi ezo eno emmende hmm. naye enkulaga nti bwe yamala okuseerera emyaka gyebulungu yawulidde ssebo nti mauledi teriiwo tekyaliwo so luli hmm. mutuufu zaatundanga nnyo jjajjaffe engeri gye yali omusajja yalwanira obusiraamu hmm. ku bakabaka bonna hmm. tekuli yalwanira busiraamu kwenkana ssekabaka kalema nkyogera ku bassekabaka bonna tekuli yalwanira busiraamu kwenkana ssekabaka kalema nkiddamu nga weŋŋamba nti ye kweyafiira yafiira nakubusiraamu hmm. bali abalala bafa byabwe sebo ono yawaŋŋangusibwa hmm. najibwa ku namulondo hmm. ng'alangirwa ddiini omuntu ali eyatulaba yandibuuza nti ssekabaka wafe ono yaseereramu akati okusinzira nga ggwe bwokuuma ekifo kino bwomanyi ebyafaayo byonna ebikwata ku waneeni wetuli omwaka mbutuufu nyinza okugamba nti kankuwe bukulembeze bwe yafuga wano mm. ngaenaku z'omwezi kumi nabbiri mm. ogwekumi mm. lukumi mu lunaana kinaana mu munaanaawe njosabira anvuga mukama wange roja ambalire emyaka egiri awo lukumi mu lunaana mu kinaana mu munaana simayo baana abisobola oyo mukama wange afube <laughs> afube kusomoozaki kwe mufunye waneeno emyaka gwapitawo kikumi abiri mu esatu kikumi abiri mu esatu kituufu hmm. Hmm, naye hmm. yafugira omwaka gumu kugambye nti namulondo ye yagituulako tali ngaabalala olwali otuulako bwati entalo zeddiini ne zitandika era n'agobwako ng'alangibwa kuba muisiraamu n'awaŋŋangusibwa n'agenda mpaka kijungute kijungute yewaa kijungu tekiri mu ssaza eyo lyessingo mm. oba oyingirako ndowooza mu bunyolawo abessinga abatulaba mm. nga bamanyi ekijungute eh, basobola okutubulira ddala nti kyetwogera ddala kituufu ge mazima tugende e maaso kaakati mm. bw'ava eyo ne bamujjulula bwe yafiirayo amazima yafiirayo obulwadde bwa smallpox oba kawaali uganda kawaali kakati n'amalayo ebbanga eyo lyeyamala ng'aterekeddwa olw'entalo hmm. nti waali wakyaliwo okulwana wabula yagenda ne kitaawe hmm. nuhu mbogo nuhu mbogo nuhu mbogo tuwulira mukama waffe tugende ku isoloyo bwe bawaŋŋanguka ne nuhu mbogo kitaawe hmm. ne batuuka eyo ng'ono kabaka wabula oli kitaawe naye mu kiseera kino kalema ali wano omubiri gwe we gugalamidde yajjibwayo eyo ekijungute enjole ye weegalamidde wano mm. wenyini mm. mu kibira weeri awo mm. yajjibwayo ku masomero wali mu maaso g'omuzikiti weewali ekifo we yatuukira ekifo ekyo we yatuukira bazimbawo muzeeyi wange yakola obuvunanyizibwa mu ngeri yonna n'azimbawo ka ekijjukizo ekijjukira kabuli ya jjajjaffe we yatuukira yaterekwawo emyaka negiyita hmm. naye awo nno se bwewaliwo ebyafaayo awo hmm. ekyafaayo ekyali awo nti bwe yali ajjululwa ate okuva wali aleetebwe wano wonsanze wano hmm, wetuli wa nti abamuziikula baagenda ne batema kagereke akanaswi ne kavaamu omusaayi oyinza kikkiriza nga wakayitayo emyaka emeka wenjagala omuwuliza wafe ategerewo baŋŋamba jajjange kuba nze saaliwo emyaka gyange mimpimpi hmm. yaŋŋamba nti girahika gyagiweza emyaka nga ah, asatu mu bukyava ekijungute bamujja ekiwebaleeta enjola eyo okuva ekijungute nebagiteeka wali maaso yesebo nwaitayo emyaka ah, asatu nga nga asatu hmm, nga asatu hmm. naye baali bamujjula bamuleete wano wetuli eh. akagereka akanasu ne bakati makono kavaako omusa ne kavaamu omusaayi ebintu ebyo mutufu nange nkuze kambiwulira naye bwe nabisomaako mu kataba akawandiikibwa sheikulumba mm. kyenkakasa nti sheikulumba by then yali muzaale bye yawandiika byali bitufu uh, kabaka kunnamulondo taito yaako ndowooza bwetyo mm. kabaka sekabaka kalema kunnamulondo mm. kaddiba liriko kala ya kiragala kuliko engoma nga bakuba omubala eh. abaali ah, bakasomyeko bayinza okukeberayo nebanjulira nti byendiko njogera mazima kati bwe nakasomaako hmm. nensoma ebintu ebyo hmm. jajjange jebbi namutale hmm. yali akyaliwo nemubuuza jajja byensomye bituufu naŋŋamba ge mazima sekabaka kalema wabyafaayo nnyo mu ddiini y'obuisiraamu kakati waliyo ne suula eyamwogerako mm. surati bakurati ayaati hmm. eya kikumi ataano mu nnya eina eh, bweyogera ku bantu abo bafiiridde mu ddiini ogimanyi eh, ah, n'abalala abawuliriza basobole osomawo ne balaba nti ddala eyafiira mu lutalo lw'eddiini hmm. aa ah, yaawumula buwumuzi kati okusinziira ku bujulizi obwo nga ne mu kurani mwebuli hmm. nange nakakasa ne ŋŋamba nti jajjange sekabakkalema yeerabirwa hmm. obusiraamu bwamwerabira eyandibadde awanikwa waggulu ng'ensibuko oba soosi y'obusiraamu hmm. mu butuufu kati otuuka ne ku kifo kino nga kyewuunyisa kuba agazibwa agali wano waliwo obuntuntu obutinitini awo njagala tugende maaso atulaba ah, mm. Ah, ku onlin medias uganda kisako nekiktv tugezaako okubalaga wano wetuli ah, tuli wa sekabaka kalema ngero ono gwendi naye wano eno yalabirira ekifo kino soka tugende maaso n'okutubulira ebizibu ebiri wano oba ebizibu yebyasanga nga ye saako omulanga ngukubiramu abali eyo ebweru bamanyi ekifo kino eno nga muli nnyo lwaŋŋamba lwaki ddala tutuuka okugamba nti nno ssekabaka waffe oyo yali w'amaanyi naye ngaffe bingi nnyo bye tukoze nga tugamba aa tekigenda genda maaso tutandikira awo ku bizibu tulabe mm, mazima ddala ebizibu byo hmm. bingi ngenda kukuwaako bitono mulimu ebyomunju byesijja kukuwa twekisize akira tunamma <laughs> eh. ebyo mbyerekeddeyo kati ebirabika hmm. singa ogoberera amasiro agasinga hmm. Uh, gaba mukisaakaati hmm. oba ekikomera hmm. naye gano agaffe hmm. agali connected ku busiraamu mazima embeera mwe gali tewali wadde ekiraga akabonero akalaga ku kkubawo ng'oweta nti gano masiro wabula oteebereza tewali kapande n'akapande akati nekalema teri kyoga teri musiraamu asobola kola kapande ako kokka ne waba si musiramu e. kapande ketagisoza sente nga mekeze ezamanyi nnyo ezinza okutulema fa abaganda saako n'abaisiramu ah, kirungi nnyo mm. kati abaganda ngaddala katikkiro waali mm. charles peter maigo oyo omulungi atulabira ddala mm. nze nandibadde ngamba nti byandibadde akola kuguna omulembe omutebe mm. kale agezeeko okubeera nga bajjajja ba kabaka wakiri mm. alekewo obupande nga webuli obusoma nti ono ye sekabaka kalema mm. ono ye gundi naye wanti wali wadde akapande omuntu waweta mm bamulagirira bulagirizimuntu eyo alabe tiddala kyetwogerako tewaliwo kisakate tewaliwo kapande tewaliwo na buli kimu ekiraga nti niwano wetuyimiridde awasekabaka uh, kalema endooza akameramani wange agezaako okutambuza okubalaga 360 ngaagezaako okubalaga nti ekifo wetuli ddala wetuli naye abeeno bokka bokka be basobola okukola ki okumanya nti ki nti weewo wenyinyini wetuyimiridde naye wobanga oveeyo ova mu kampala obagamba nti ogenda wa ssekabaka akalema ah, bayinza n'okuyisaawo newakutwala eyo oba semuto kubanga ku kkubo tewaliiwo kintu kiraga nti nno ddala ki nti nno ddala tewaliiwo akapande ah, ndowooza kameramani wange ndowooza newookumawo keeno kati Ah, e- ekyo ekizibu kyakapande ekyo kizibu nze mulinga ŋŋamba akapande ddala kayinza tulema katyangafe abaganda okyetaddemu kintu kikulu ngaomugandanze omuganda n'abalala abatulaba kati abatuwuliriza hmm. mu butuufu kakibalumirize nti sekabaka kalema nuuhu hmm. omusiraamu mazima ddala akapande waakiri omuntu omuye akeveemu sijja kugamba nti kasente bwe ziti hmm. kuba kati kasente nti nitinaye hmm. omuntu ajja agambe nti nzenzize nja kukateekawo waakiri kwogere ekyo kyokka kasobola okgendako kale hmm. ne bawandikako obugambo obulungi obujjukiza nti ono yali mukulembeze wa ddiini hmm. ono yali mukulembeze mu biti bibiri mu buisiraamu ate nga kabaka kati kale bakaleete nga kali mu luwalabu naye nga nawulira nti kale abasiraamu nga bo hmm. ku lwobusiraamu kavuddeyo hmm. ekizibu ekirala olukomera olwo ndulwako lwa nsonga lukomera bingi hmm. naye buli ajja mu mbuga ya ssekabaka kalema muno sekiwite waizi tusumbuyibwa nti omuntu tolina abe omukwata trespass ayingiranga bwalabyekusaalimba busaalimbi mm. so singa wabaawo nga tulinawo main entrance mm. nga wokka wokka wetuyita mutuufu mm. tusobola okukuuma amasiro bagabbira ddala bulungi sibu matooka ago bagabbira ddala bulungi mm. kubanga bwotunoolaba mm. tewali kubanga hmm. Mm, kale mm. matooke twebuuza gundi eno erina bugazizi ki obwo buyinza okugaana abantu okwesonda okulaba nga bateekawo bugwe okulaba nga bateekawo bugwe wekikomera kino nga ddala yo yenyinenyinenyini alitalativu kaakati nze ŋŋamba nti mu bufunze mm. ettaka lino ddeneko naye wana wali amasiro wano kale yiikanga bbiri kale ekikombere kyayiikanga bbiri kiteekebweko tukuume amasiro gano nga ebiri munda muno ddala hmm. bya buwangwa kituufu hmm. ate waliwo nekijjukizo ekya sekabaka omuisiraamu hmm. tuweewe ekitiibwa wabe nga mu butuufu tulina twekisize munda wano kyekitiibwa ekiyinza okubaawo naye buli aze naayingira nti yiika neweziba ogambe yiika neziba meka ne bwe ziba bbiri nga zezisibiddwako ekikomera naye nga weekiri okutangira ababbi okutangira abantu bonna bonna bano basimanyi gyendaga simanyi ate njaga kubba galima abanda getulaba <laughs> okulaba nti ekifo kino mm. uh, n'okusikiriza bundi uh, mm. omuntu yenna omulambuzi kyekyetufaako kikulu omuntu yenna omulambuzi bw'atuuka mu kifo nga mutufu waliwo akabonero akalaga nti kino kyankizo hmm. kyanjawulo ku bifo ebirala hmm. olaba n'abalina amasabo hmm. nabo sebo kati eh, bagateekakoamasabo gawe bagafubaokulanga bagagira oba bano abantu abatali baawo okubanga bagagendamu kati okugeza waliwo ekyokyamasiro mpaka fene ndieko anti ndi eno <laughs> eh. naye singa kandeetera enkalye wano live munayoyono mm. naye mulangira waawaero eh, oyo gwe natuukiddeko naŋgamba ninakulabako mm. mm, tubale tugendamukulu wange eh. Eh, mulangira kyabaggu mulangira kyabaggu mulangira kyabaggu mpaka fenese tugende mu maaso kakaleete nzijukizako zinkomyewa ah, okomyewali ngaoyogera ku bbuga eno nga walina okuweebale <laughs> ah, nnyo kakati ssebo bannaye mmwe abali ebweru ndowooza mulaba kye bayita okubeera eno ndi kafene bakakawanula <laughs> kino kyetufunye emmende gyetuli tuli mu kafene kanerire ah. ah. ate bagamba akatali kabbe <laughs> ah, tugende maaso mm. kakati sebo mm. nze ekikomera mm. nti waliwo emabega baayokera ennyo amasiro ag'ekasubi kakati ekintu ekyo kyatuyisa bubi ono omulangira kyonakusumbuwaono omulangira ono ye kalemandawula kalemandawula lwaki otusumbuwa bwotyo ayina kyansaba naye anyiga mpolampola tayagala mubiwulire eh. byaffe byakyama eh. eh, mhm. naye njamutereeza ngere gyali wajajjawe mm, mm. <laughs> kamuleka mm. njamutereezaenemaaso kakati omuliro omulangira engeri gye tuyinza ah. ah, kutereezeza kiweddeasanyuse kakati omuliro ogwo mm. negana amasiro mm. kasita bakyabajjajjaffe abekasubi mm. naffe tuli mubweraliikirivu ngaate wali olaba waliwo ko kukikomera kati olaba ekasubi eh. olaba bayanguyirwa awagalamidde kitaawe wa sekabakalema muteesa eh, wanu ye kitaawe wa sekabakalema bano baali abaana basatu bonna baali obwakabaka abamuteesa wanu muwanga mm. danieri basamula basamulekere kiweewa mm. oyo ali wali masanafu mm. muwanga ali kasubi mm. kalema ali wanemmende bebaana basatu mm. tuli bamukisa enju eno nti eh, obwakabaka e, namulondo twagituulirako ddala mm. e, tomanya oba lunaaba luti era omukisa gunadda mu nju eno hmm. <laughs> eh, oba oliawo tomanyaayinza okuba kyabaggwa oli oba oliawo oba eh, eh, kalema omuto ono nga yanatuulawo tugende maaso sebo kaakali sebo hmm. nti tulina okutya nti webayokera wali ekasubi hmm. awali ah, ekikomera tugamba nti kyangu n'okujja ne bookya ebyaffe wano awatali eh. wadde amugambako nti owange okola kikiikyoyogedde nti hmm. tewaliwo wadde akantu akasiz tobeeyoolagawa gemakulu g'ekikomera kyeŋŋambye nti hmm. kyandikoze amakulu hmm. amasiro gano tugassaako ekikomera okusobola okukuuma ebyaffe ebiri wano eh, n'abasaalimbi ekizibu ekirala kiyinza kubeera nga ku ttaka ettaka ettaka lya ettaka lino lya ssekabaka kalema lizeemu nnyo effujjo abantu beyita kye batali hmm. abantu hmm. beyita kye batali hmm, ne bajja ne batusumbuyira wano nze nina ebyapa ngaate siwaawo eh, siwaawo simulangira kaakati ate n'abalangira n'abambejja naddala tugeze eyandibadde nga naalinnya omulimu gwe kuba kukuuma masiro naye ate bwakka ku ttaka n'atandika odditunda n'alisalaasala nga ye bw'atunda hmm. siikakasa nti obuganda ensonga ebuyinza gyetunuuliranga nsonga nnungi aba atuza mabega ava aty eri gyavudde najja n'atandika osalaasala ettaka lino ah, anti bwe bukuusa obwo ebyapa bazza nebafuna bupaati ne babwezinga nassa mumanyage hmm. simanyi nawa gye kyava n'alinnya okubeera ng'ayina hmm. obukulembeze mm. obubeera nga alina n'obuyinza hmm. ku ttaka ly'amasiro simanyi ku mulembe omutemi nsaba kikyuke kubanga amasiro siga naalinnya ettaka teriba lya naalinnya hmm. nze ng'omwana omulenzi hmm. nze nzaala nziza mu kika eh, luno olulyo lulanda naye nze ndulandisa eh. omuwala afulumya buki kati neewuunya ddala nsaba jjajjange oba kitange abakitange kabaka ronald muwenda mutebi mm. alowooza ennyo okuba naalinnya engeri gye boonoona amasiro gano amataka bagatunze mm. ekyo kizibu kinene nnyo mu buganda yandibuuliza mm. ebyapa byamasiro babijjawa mu butuufu ddala bagenda ne bacyuppula ebyapa ebyo mm. era ebiri kuno bicyuppule e, senga kisoboka mm. nolaba ku kitundu ogutundutundu mm, ogutundiddwa nga mm. nalinnya luwedde mariyamu mm. ye yatunda ogutundutundu ogwo gwonna tusobola ogendayo nolambula nolaba ddala kati ettaka eryo bwe ligenda bwe lityo ku busente n'obutono obusente obwekyavu mitwalo ataano miliyoni bwe buti butonotono bwe butyo so ffe ngaate abalangira hmm. tuzaala kakati omuntu azza ebweru nga wano tujja kuleetawo njole ye yokka sinanjole kale ka ŋŋambe tujja kukomyawo wano mubiri gwe gutereka hmm. bawala be ne batabani be hmm. tuyinza obutabaleeta wano bwe kibanga kisoboka kati ate okudda ku ttaka lyaffe n'alyefuga guno nno omulanga ngaokuba guli mu buganda wonna omuze guno gukube bonna befudde bananyini masiro mm. banalinya mm. nze ndi mulangira sebo sibatidde bagambako sigamwe sigamwe mm. amasiro gaffe abaana abalangira naye ffe tetugatunda mm. tetugatunze naye bo basazeesaze mu lukuusikuusi ne bassa ebyapa mu mannya gaabwe wano ebulondo mm. tuwulira naava yamazeewo atunze kale n'omwana azaalwa omumbejja hmm. naye n'aba n'obuyinza sebo ku ttaka lya masiro ku mulembe guno omutebi naye ate bwe neewuunya ennyiira ku mulembe guno omutebi sebo hmm. bingi byetaaga otutunulwamu kuba bwe ntunula ku bajjajjange hmm. bo baalwananga entalo nga bagaziya bugaziya buganda netwongerakati guno omutebi <laughs> kinewunyisa nti tufunza bufunza kutunda mm. kati wano zaaliko yiika tugeze nga nkaaga naye wetwogerera mm. zirabika nennya tezikyawera ge mazima ah. ziri square mairo bbiri mm. naye square mairo ezo ebbiri ziriko abantu nga jjajjaffe nuhu mbogo mm. alina ah, engeri gye yaziggyako naye oti tennalambulukka bulungi naye nga sekabaka kalema hmm. ye yali alekeddwako kko hmm. yiika eziweranga nkaaga hmm. naye wenjogerera nennya tosobola zinoonya nezikolaki nezikubula nga e, twogerako bwogezi naye nga zitundiddwa ku mulembe guno omutebi simanyi sebo oba kati buganda ekulira ku sipiidi yakizungirizi ngaettaka balitutwalako oba ekka kakati kitegeeza nti singa omulala n'atuulako hmm. taasangewo ttaka e, olwo obwakabaka bunaabusanguddwawo oba bunaaba buzimbiddwa ekyo nkibuuziza ate ggwe katiobugandattakatiwetubanga obuganda tetukyalina ttaka n'obwakabaka tubanga abatandise kati obuziika mpolampola ago mazima songa ate kyandigenze okusinziranga ku kibuzo kyombuuzizza yoasaokugamba eh, tekyandituse ku pointi eyo mm. kubanga mm. bantu bangi balaga nti mubutuufu kabaka waali mm. ate ge mazima atudde ku namulondo eh, naye alamule naye singa anaalamula nga ate ettaka talina kuba lino lyonna limukwata ku lirye lyabajjajjaabe naye balitunda atudde eyo n'enkiiko ze oyo jjajjange bakitange kyekiseera owamuke banaalinya ebyapa abiyite kati mpa magezi hmm. ayite ebyapa byonna banaalinya byebalina ebyebicupuli ku mataka g'amasiro alwane bwezingire bisazibwemu hmm. banyonyole walijjawa walijjawa ne wano wetuli hmm. ekyapa ekiriwo kisoma luwedde kiggala henule eh. omulangira bwe bakola fujjo lyabwe wano mu masiro naye sebo abazaaliddwa wano mu myaka gy'ensanvu bajjawa ettaka lino kati ogenda okugoberera obulungi ah, balijawa bo balijawakinana munana ene ebyapa bikulaga nti bo babiina kakati omulala najjanga nalinya hmm. neyerimba nti ye yalifuna lwa busika nalinyo naliko hmm. katunda ttaka yasikira nalinnya nassuuna hmm. nassuuna hmm. agalamidde wali hmm. nassuuna eh, agala tugenda gendawo naye ye bambi tetulaba we yatunda ku ttaka ono aliwo yatunze kati ate nassuuna ye yasikira nalinnya mary kamuwanda naye agalamidde wali tugenda gendawo olabe naye teyatunda ku ttaka teyaliyita lirye naye ono alinga owokuna yalifunye lirye nekyapa kiri mumanyage kitegeeza nesava nenava alinga eyalyefunza yalyefunza bwe guli kuba wootukokolera ebyapa ku ttaka hmm. n'otunda kitegeeza liryo n'abaana bo bagenda kujja batugambe muzikulewo bajjajjammwe hmm. wano waali wa maama ne taata kale nkuba omulanga nti kale waakiri mm. mayiga charles peter mayiga mm. ku lwa kabaka ronald muwenda mutebi mm. lwana waakiri oyite ebyapa ebyo emmengo mm. oddemu obikebere buto kubanga mm. mpozi ng'olinawa emabega waakalyawo nga ettaka lya buganda wajja kulisanyawo naawe hey. Eh. naye woba oli ku nsonga hey. Eh. sebo bwebudde obuganda ttaka yita ebyapa ebyo osobole otaasa ettaka lyamasiro liweddewo wano fe tusigaza kkataka sikazigirira bantu nti mujje naye <laughs> so kiyite wayizi hmm. tugezezaako okwegugunga abalangira n'abambejja abasibuka museka bakkalema hmm. tuwakana muyinza obba mubadde mutulaba omutalo nyingi ku tv hmm. tudifendinga ttaka lya jjajjaffe butatundibwa mu ngeri eri ety etyo abaana tunaabalaganga bulazi nti awo ewali ewaffe nga wajjudde ebikomera by'abanyolo balundi baki nedda ssebo soogedde bubi nabo bantu naye mm. bazimbe ewaabwe wano mm. baviirewo ddala wano waabalangira nabambejja waliwo mm. jjajjaffe bw'otunula wali ssebo olabyewo wekika ekirala abo bonna ah. baalulyo bonna balulyo lulo ke kabonero akalaga nti wano wabantu balulyo bawano bawano naye ekyokuba ate wawano hmm. nalinnya tekikutegeeza nti naawe ate jangu otunde ku ttaka lino nga baliwe bebaseeko wali hmm. naawe ze fuuti zoyinawo hey. Eh. ebali ze bayinawo naawe zokola ki siriryo siriryo sirirye sirirye ssebo hmm. kubanga singa tumukkiriza n'atunda ne wano ng'osanze waliwo gakali eh, nasebo ekifaananyi kyandikulabikidde bulungi ogga nti gano ge masiro ga sekabakkalema ah. naye nga tewali nakantu kayingirayo wonna watunda eri eriyo abantu naye nebazimbayo kale kibi ekizibu ekirala ssebo hmm. ekifo kino nga bw'okiraba hmm. olaba obuyumba obwo obutini obwo obwo obwo obwo hmm. mazima ddala gano amasiro aga ssekabaka nuhu kalema hmm. kwandigenzeeko enjunyumba zaddi mwaka ki obuyumba buno bukulu kyenjagala ennyo mumanyi kubanga <laughs> tulaba eyo yandibuuziza nti oba zabbiri gumu oba zabbiri musanvu biri kumi nagumu ah. naye okusinziranga gwe zamwaka ki obuyumba obwa mukyenda mu myaka gyekyenda eyo kyenda yesseko nembeera mwebulikubanga nze nazaali bakyenda mu ebiri tolaba nina emyaka abiri mu mwenda gye ngenda obwezi kitegeeza buno bukusinga obukulu bunsinga obuku naye bukyali ku mbeera eno laba embeera gye bulimu jange tulaba naye nga owasikabakaani nuhu kalema omusajja yamanyika ennyo mu busiraamu labe kwandibaddeko kameramani wange ndoozi osobola okulaba omulangira kyagezaako okutulaga ekifa wano okuva mu gyekyenda tewaddangawo okubeerawo kintu okuddaabiriza bulabe bajjajjaffe bagezaako hmm. eh? ndozolaba kameramani wange ndozolaba tewaliwo wadde nengogo zamazzi ndowooza ezitereka amazzi gayonna gona gona gayika wansi wano kino kibana kino kyetusiba tubagamba tuveeyo tulwanise ebintu nga bino ddala fe abaganda tusirise busirisi okulaba nga ettaka eh, okulaba nti ebintu byaffe bi bino bisasika tukozeewo ki ddala banaye tuleme kubeera eyo kutandika kwetitirira kwe, kwe mwabali eyo ebweru ne mutandika okwetiitirira buno obuyumba okuva mu gwekyenda buli wano naye nga ddala kino ekifo kya bulambuzi ekifo kino kya bulambuzi nti kireeta abantu bangi naye nga ffe tuli eyo tukoze eki tusirise mulangira genda mu maaso hmm, kituufu amazima ŋŋamba nti ng'abalangira hmm. wano waliwo enju eyandibadde nga weeri etuweesa ekitiibwa tekomba ku balangira bokka hmm. naye nga jjajjaffe we yali omusiraamu hmm. ng'era enju eyo n'obuisiraamu bwe tutunula ku muzikiti gwe guli ndooza olaba n'oluggi <laughs> banendooza mulaba oluggi tetubagamba oba nti oba kwewanawe waanyi naye nga mulaba laba omunyolo n'omunyolo gugaanyi n'omunyolo gugaanyi <laughs> guno omunyolo gwa sente meka kubutuufu tegusobola susa mutwalo ŋenda gubawa sente z'omunyolo ŋenda zibawa nga sinava wano kale okasuse omunyolo guno gukole ki guno omunyolo gukolebwe sinze sobola kubeera nga ndi muganda hmm. nga ndaba ebintu ddala nga bifaanana bw ebiti mba nfuna okunyolwa lwanira ddala lwa nsonga hmm. nti munju muno hmm. enju eno yansonga nnyo wano yankizo tugayita maddiro amadiro kyeki wetutera otusiza abalange nabambe gyababeera baseeredde yenju etyo gegana amadiro gaffe nga n'omunyolo gufaana bwe gutyo omunyolo ngenda gubanga sinavaana weewaawo hmm. njagamba nti olwanya kuba kikwatako sijja eh, kwebaza <laughs> sijja kwebaza njagamba kikwatako hmm. tukwenu nule tutulongose naye munda omwo mulimu ebintu byaffe ebyobuwangu sekuite wise embeera eri wano ah, laba awantu ah, walabika bubi wetaaga okulanga gegana amaddu amaddiro amaddiro yesebu kakati hmm. wetaagawo n'enju gye tuyita ekigango ekigango kyeki ekigango wewatuukira abalangira n'abambejju ba wetutuula netukola olukiiko tuba n'ensonga ezitukwatako naddala nga zino kati tugeze ez'ettaka kati wanoone we mujja ndooza mutula mu busubi tutuulira ddala awo mu busubi <laughs> teri ssebu wetutuula awo wetutuula mu busubi awo nga bonna babalaba awo tuteesa jjukira tekuliko kinankani tuteesa boolinayita eri kukubaabalabaawulira atulaba so nga ekitiibwa ky'obuganda twandibadde ng'ekigango waakiri hmm. nkimanyi waliyo omuntu asobola okyevaamu naga ekyo nkibazimbidde najja n'akwatagana bulungi hmm. n'olukiiko olukulembera wano olwabalangira hmm. e, n'abambejja ne tumulaga nti kituteere wali naawe ojjukirwe ate tokiwaffe hmm. kiwa obuganda togandi nabawadde abalangira baseka bakalema hmm. totuwassebwa kulakulanya buganda kiteeke wali hmm. banga awadde sekabaka kalema eh, ojjukirwe obadde oyogera amabegako wali ogambye nti ekifo kino wano wetuyimiridde tewaliwo wadde n'akatondo k'olusanyalaze oluwuya bweruti ah, kituufu ddala amasanyalaze ago olaba miti giijo naye weguli wali zegwegwesebwa okuva wali paka nwali omita nga mmeka hmm, ndowooza mita tezibe nga kameramani wange osobola okupaninga omuti ogwo abatulaba ne balaba nti wetuli n'amasanyalaze gali kinya na mpindi amasanyalaze gali kinya na mpindi okutuuka neno ku masiro hmm. naye wono mukozesa ki okubeerawo waya ezondaba waya ziri zino zituyitakziri zituyitako buyisi ziri zibayitako buyisi eh, obusobozi bwe bwatulema nitufuna omulangira eyevaamu n'agamba nze waakiri kanguleyo kasola kekali kenda baali waggulu kekosebo kagira kayakawa naye nga amasanyalaze gatuyitaawo naye neebulwayo n'agamba nti kale ekyo kankikutule kangayingize musekabakkalema yake nakyo nekirema sewo webalangira wano ewasi kabaka kalema nuhu n'agambye nti kabaka eyamalayo byonna ebyetaagisa okuba omuisiraamu era nakkiriza eh, ah, ennyumba hmm. eyo zonna kati awo ah, abalangira n'abambejja batuulawo bwe hmm. bajja wano hmm. mulimu ab'ensonga tugeze masiro muli wano tuliwo mu biti bibiri mu ddiini ne mu nnono singa omumbejja jja nga yeekoonya akagere takkirizibwa kuyingira munda muli mu masiro eh, kati ah, enju eri watuukira wasula eno emikono negigenda mumaaso nga tagenze munju muli mm. so enju eri naye eba yansonga nnyo eba yankizo nnyo mm. mu bwakabaka bwa buganda obutawo yonoona nnyo bintu biri wali ngaennono zaffe we zitambula mm. yesebu ennono zaolaokulaba olnaveri misinde najja balangira mazima ddala ngaembiri endala bwe ziba zirimu emisoso waliwo byoyina okukola naye wano walongooselongooseemu kale engeri sekabaka ono gye yali omuisiraamu waliwo ebitakoga tugeze mm. mu mbiri endala mm. osanga ngaeriyo ddala okuyingira munda omwo bamala kukansira e, naye wano embeera eyo tubadde retukansira olw'engeri y'eddiini eyo tetukansira mm. naye nga ngaomuganda mm. eh, kikakatako mm. okutambula mu ngeri ennungi ng'ojja mu masiro kikyo eh, eh, kirina wano kiri mu lujja nga waliwo ekikondo ekiri mu lujja lwomumasiro naye nga tewaliwo ate nekimu kikolaki kikolebwa hmm, kituufu ddala hmm. amasanyalaze ago kikondo kikyo weekiri hmm. naye gatuyitako buyisi obusobozi obugasika ne galeetebwa mpaka wano butuufu bubadde teguliwo mbalangira n'abambejja kale ebeeyo gwekikwatako kikulumirize ngaobusobozi butini obusobozi butini hmm. kubanga era olaba kati onsanze oh, naye nva kulima hmm. okufuna ekyokulya tumala kutwina so luli edda abalangira tetwalima ah, ah, eh? batuwabuwire batuleeteraekyagi eh? hmm. kiba kijjudde eh. naye kati kwebereramu ngaenjogera bweru n'olwekyo omulangira tusanyusa okulaba oyo mulangira naye yazeeko omboga wajjajjaawe naye kati hmm. sebo nze ŋŋamba nti obusobozi kati mbalangira hmm. mbwakendeera ettaka eryo engeri gye lyakosebwa hmm. amaanyi gaffe galinga nnyo mu ttaka naye lyakosebwa litundiddwa tundiddwa ebyekisiruseru bw ebityo kati okwevaamu omulangira asobola osika amasanyalazi gajja ku muti gulikyanguekinewunyisa <laughs> nti emiti wano wetuli mingi waliwo ogulyawo oo negulikondaze wali naye nga ate nga nno ekyetagisa sente si zamaanyi nnyo nno eziriawo eziyinza okugamba nti nno atulemereddwa ate wano bakolawo ki mukama wange ekyoto ekyo ekyoto kino kyenabadde ŋŋamba ŋaazi nti kirina kuba bwe kityo emazima ekyoto ekyo tekirina bba bwe kityo naye nkikakasa nti batulaba totuukawo nnyo engeri yokiwa ekitiibwakale jangu nosaizetugendawo nga tuli mu ngatto kya byabuwangwa etusijjemu ate nina engato nzijjemu hmm. kubanga hmm. ndi ku kyoto kya jjajjange nakisangawo hmm. kyoto kino bangi bambi kibalumiza nnyotusobolaogendawokkwata tulimuba tusobola okugendawokko kyombuuziza kyona nsobola okiddamu eh. ekikwatagana nekyoto ekyo netuli wanekyoto kino lwaki kiri bwekiti ekyoto ekyo mazima kikubwa n'enkuba ebyo byonna byebimu ku bizibu ebiri wano n'akasente akayinza ozimba ekyoto kino hmm. ekyoto kya ssekabaka kalema hmm. kyakabangibwawo ennaku emyaka si mingi gulinga gumu hmm. bangi bagambye edda nedda kyoto ekyo tekyakola ki tekyalingawo naye nga bwe gaye nti wano tuliwo mu ngeri bbiri mu nnono ne mu ddiini mu nnono ssekabaka suuna ewamala jjajja wa wano yeyalaba nga kyetagisa abalanya n'abantu bejja babe n'ekyoto kiriojjaawo eh, eh. kyekyoto tukiyita gombolola eh, awo ebizibu byonna we bisigala kizikidde enkuba yatonye kituufu ddala ebyo byemu ku bizibu hmm. kwetaagako okuzimbako hmm. akayumba hmm. akakiziiza enkuba eyo waakiribwekaly akatintini enkuba ereme kutonnyamu kuba kati omuzzukulu ne bwajja hmm. mutuufu tasobola kukuma kuba olaba wabisi sa ate nga mulimu abasobola abayina kwegamba kati yinze hmm. eddiini eyange hmm. kale eyinza okuba nga tenzikiriza kukuma ki kyoto kyokka ate eriyo omulala nga ye naye ayina okubanga eddiini eyasooka wa mu butuufu sente ziyinza bba ntono nkakasiza ddala nti kuba kati kuyinza kgendako buloka nga lukumi ngemitwalo mm, nga kumi netaano mm. kati tubalamu buseminti busawo mm. buyinza okgendako kuba bakizimba afuwe tekituuka bulungi eh, n'amabaati kwegamba emitwalo nga ataano giyinza okukola ekyoto kino nekizimbwako mwabatulaba bino si byamuzanyo twogera biri siriyasi oba olina eyaataano teeka sindiki nze nabagamba nsirya zamanya muntu te nzisirya sente ze enamba eh, yange eri awo era kino kino kyemunaweerezanga kyakuzimba kyoto amasanyalaze ndowooza abali eno bannange bino ono si sakasi waliwo abatulaa ne balowooza nti ono sakasi mm. ono si sakasi betwogera bya mazima ono tewaliwo wadde natondo lyotusanyalaze mwabali mukundaba kino ekyoto ogombolola kii kino tekumulimu wadde enkwate nga kirina okuba nga kulidakiika nakyaka naye banne twesondesondeka Eh, webabanga abeeyo basobola okwekwatakwata ne bazimba agaabwe ne gaggwa eh, nange nesuddeyo nga nze omuganda eyeddira ekkobe ah, nveeyo tulwanirire ebyaffe bino nga bwe biti kiraba ntugende mu maaso hmm, kale ekyoto ekyo bwe kiba nga kizimbiddwa hmm. nakyo kiba kifaananyi ekijjayo hmm. obwakabaka bwa buganda ekiraga eh, nti mu butuufu sekabaka kalema akyaliyo ayako anaye kyembadde neebuuza neŋamba hmm. kati bwekizikira kibanga ekitegeeza nti aa oyo twakola ki eh, twamwerabira bwe guli ddala ate nga eh, kinnuma kituufu ng'omuganda ekinzijeyonna gyenvudde nga nnumwa kituufu kikulu nokulaba guli omunyolo hmm. munfaana eyo gyekufa nolwo olujja olulimu si lwe lujja olulina obeeramu ate nga munda omwo mulimu ebyobuwangwa ebirimu n'amadinisa ago si geego enju yonna enju <laughs> yonna si yenju eyo eweesa omuntu ekitiibwa hmm. omusajja omuganda oba omukyalo omuganda hmm. si yenju eweesa ku masiro ga ssekabakkalema awagalamiddewo bannaalinnya balimu babiri awo waliwo nalinnya kamuwanda mary hmm. eh, wuuyo agalamidde omusajja we asobola okugira ne bamulaba ddala wewagende wamulaa namulabe nti awo kakati waliwo erinnya eh, hmm. waawo ogire nkwate bulungi abantu bategeerewa ekifo wetuliekifo mwemuli hmm. kaakati hmm. waliwo nenaalinnya nasuuna gwe naggambyeko ah, ah, jangu otulagire ddala kaakati ah, yoyo agiridde oyo wokubiri omusajjawo wakutaawo kaakati naalinnya ono aliko hmm. yasikira ono nasuuna kaakati ate ebintu byatunda ono teyabikwatako kamuwanda hmm. biza mumanyage soko tugendewa nawaggulu ogambye aliwa nalinya nalinya yono jajjange hmm. nalinya kamuwandayono kamuwanda hmm, kakati ono nanya kamuwanda ye yasikirwa nalinya nasuuna ono eyasooka olinaddawo kati ono abaddeko kuba wajjawo obutakkaanya nyinza okugamba nti yagibwako abazzukulu ba wano beegugunga olw'okutunda ettaka hmm. ng'alizizza mumannya ge hmm. so bano teriri mumannya gaabwe hmm. bo kitegeeza nti oba oliawo baatukuumira naye ono ye yassa mumannya ge n'atunda ekintu ekitatuyisa bulungi kati um, ono aliko lwaki atunda bwatyo yensonga gyenagambye nti simanyi oba obuyinza babujjawa hmm. e, ettaka nebaliza mumanya gaabwe kitegeeza n'abaana baabwe bavunanyizibwa ku ttaka eryo kati songa ettaka lituddeko bajjajjaffe naye kati bwetwogera bonna banaalinnya hmm. bwe bate bakole obukusikusi ne babba ettaka lyaffe ate nga bano abagalamidde wano tebaalitebalina wadde nekimu kyebatu ekituufu baalitukuumira netusobola oddisanga nayenze nange muli nebuza mm. nti singa ne bano baalitunda kati mmwe abali mu lulyo lwa kabaka kalema mm. ddala mwandirisanzeewo kyekibuzo ekikulu kyesimanyi mm. era kyenyinza obuuza kino nkibuuza banaalinnya ba buganda bonna mmwe banaalinnya abasembyeyo okuba banaalinnya mu buganda mutunda ettaka mulimalewo teribalala oba bo tebaliseerera oba oliawo nga bo bemanyi nti baliseerera hmm. mu butuufu bwe mulange gwe nnakubye nti wabewo ekikolebwa hmm. tutaase obuganda bukomewo tebujja kudda ku ntikko nga peter mayiga bwagamba katikkinga ne tulina ttaka tekisoboka buba buvaayo buvi ku ntikko nga tetulina ttaka mm. omulangira ndi wano njagala okulya ku muwogo oguli fureshi nga ngenda mukatale ngaate jajjanga alina ettaka eh. ziringa teziwera nnya ziringa ssatu kuva wano nawali wamanga owalabika nayeomuti guli eh. naye wansi eryona watunde ate nga lyawano lyawano lyonna sewo kadi omuntu ettaka balitundanga binyeebwa eh? omuntu nalyeddiza nti lyange nekyapa kiri mumanya gange nalonda abaferebe abalangira nga basatu nabambeja nga basatu nebatuulampozi ogambye ono ono nalinnya atunda bamitani nalinnya luwedde mariyamu nalinnya luwedde mariyamu obanga ngaokimanya otunda ettaka lyabalangira bambi kikomi nammwe nammwe abalangira <laughs> nabambeja bali kusaidye nga mumanyi byemukola bintu bikyamu mubiveeko kubanga omulangira ngaono okutuuka mu kunyola okw'amaanyi nga kuno nga mulaba ayogera bwati naye ngaebintu byonna byonna mugezezaako okubitunda kintu si kituufu hmm. okutunda ettaka lino hmm. era lituleseemu si bwe njawukana famire eno nnene naye we twogerera hmm. twekutuddemu ebibinja tutandise kweyita mannya ga groups omuva bajjajjaffe eh. kati nze nsibuka mujjajja ngalamanzaani ndawula agalamidde ekasubi Mm. kati eriyo n'abasibuka mu joseph musanje naye agalamidde kasulu naye olwettaka mm. kati twayawukanamu twadda mu bibinja ebyo bibiri abawagira kiri ekya joseph musanje eh, oba ekiringa ekyeyita eh, kinanyini ttaka mm. kakati tetukwatagana nebaalamanzani eh, ndawulo naye nga ttaka lyeritukola ki lyeritwawula kati nze ŋŋamba nti singa ebyapa biyitibwa oba oliawo twandizzeemu okwegatta nebamanya nti ettaka tokkirizibwa ditunda siri lyo lyabambejja nbekifo kino kyetulimu kyabalangira kyabambejja kino ekifo kino abambejja bano webagalamikaakati sebo hmm. ekyo nange kyeneewuunya nti waakiri hmm. oba oli awo twandinyoleddwa mu mutima nga hmm. langi eno emalako bbanga kingi eriwo eti okuva webagisiiga bweti mukala yayo enjeru ngaate wano ndaba efuuse evudde ne mubweru egenze mukala gyesitategeera nga nezina enjatika nga tusobola n'okuzizzaamu obulungi hmm. ekifo ne kiddawo nga nze alumirirwa obuganda nkyogera nga nze alumirirwa kati nga gwe alumirirwa obuganda hmm. ekintu ekyo kituufu kubanga netugenze nekusekabaka wali hmm. enjuyi mu butuufu tugenda genda yo olabe bwewafaanana omuntu atunda ettaka lyaffe mu ngeri eyo naye nga tasobola nakubaamu bwongo buleeta sente wakiri atutimba ebbula hmm. asiigeko kalangi wano eh? kwe kubuzaabuza okutimba eh. bbula ah, kubuzaabuza hmm. asiigeko kalangi wano atuzimbire wakiri ku nyumba agambe eh, ettaka liri nalitunda hmm. nga waliwo obwetaavu bwekigango nga nebuuza waliwo wali egundi e, e, weekoma oba amayinja eyago eh, kaakati hmm. uh, ettaka lino lyagabwako neliweebwako hmm. essomero essomero lye lyamendekalemendekale ma primary ne secondary hmm. lyaweebwako jajjaffe badruka kungulu yabawako yiika asatu mu ttaano asatu mu ttaano nolaba wanene nkugambye bali bagabula <laughs> naye bagabula neere tulina kyakukola kati yiika ezo ku kizimbe kiri kiriwa ekyo kyolengeraasobola okisika tugendewano obadde okyaamba ku kizimbe ekyo hmm. awo ssebo essomero hmm. weriyite eryalyo kati okudda eno gemasiroogambye eh, eh. ku kiri kiri kiri ekizimbekizingira wali okuddawa okudda eno lyeri eh. amasiro ttaka lyamasiro lyeri essomeroeza ne guli guli omuzikiti guli gwe tulaba gwani Uh, omuzikiti ogwo gwabbulwa mujjajjaffe hmm. nuhu kalema hmm. naye gwo tegulina ttaka era tegulina ttakajjajjaffe yawa hmm. essomero tawangako muzikiti omuzikiti gulwo lwakijjukizo kya eh. sekabaka nuhu kalema muli mumasomero mulimu abaana abaisiramu gwazimbibwa abaisiramu bomu kitundu munoguno bakaguzimba waliwo wali omukadde naye guno bakaguzimba hmm. naye kati ssebo hmm. tuddeyo waliwo enagambye nti sekabaka kaleme yerabirwa kiba kituufu omuzikiti gwe gushaina hmm. gwogutuukako inzola gwonna gunyereketa guti naye komyawo amaaso otuuke eddala wano olabe ewuwe ogenda kwewuunyira nti kakasa weewuunyiza gwekugamba matiribona gali ate okomyewuwa neewuwe nga wafaanana bwe wati tekuli wadde ekikomera tekuli kale embeera eyo ndaba nga sekabaka yeerabirwa abalangira wano nga bali mugundi munsiko kitufu bano banaava hmm. abo bazaana abamu bazaana kati oludda luno hmm. kwetuziika banaava ne basaava ne bakiweeweesi kakati kanve kunaava kakati naava ne saava hmm. ne bazaalwa abambejja naava ne saava be bazaalwa abambejja kakati kiweeweesi <coughs> yazaalwa naava oba saava omwana wa nabo oba saava yabeera kiweeweesi eh, eh, fena mu ngeri endala ffenga ab'olulyo hmm. tulina ekyenjawulo ekitali mu bika birala nti ku ttaka lyaffe hmm. tulekako n'eryabaana abalala abatali balangira abazaalwa bali era singa afa hmm. ewaabwe nti oba tewala biki wano tulinako sheye eyaabwe ku ttaka lino eh. kati ku ttaka eryenkanidde wano tulinako ab'ebika n'ab'olulyo abaolyo eh. bebambejja n'abalangira hmm. ng'odda mu dizanyisa olisalasala ngaasala keeki ng'otunda abanaddawo bo banaaterekwawa kuba kati bano bali wano hmm. sibambejja sibalangira wabula bazaana eh, bebazaala bano bazaana eh, baali bakazi basekabaka kalembabali basatu wano wano waliwo basatu ah, kati bali basaava na banaava wali wali wali wali awe ah, bali awo basirikidde awo <laughs> basirikidde awo waliwo kensiko tetunalongoosaawo kubanga omukono ogumu ah. omulanga kati awantu nga wano hmm. bw'otugulirayo kamashini hmm. akasaawo omuddo oyinza obba otukoze bulungi ekitagambika nobeereyo kamashini nokewulira nti abali ebweru buyali waali eh, omanyi sekabakalema eh. ngaera omwagala osobola okugamba nti saagala sekabakalema ddemu kuzika hmm. kangule kamashini kano nkaweereze kasaawenga omuddo wane wona tusobola okukangamu ne kamashini dakika bbiri nga watangadde wanyirira waba wawedde efanagana simanyi bakameramani wange osobola okola ekintu kino okuba nti ensiko eri bweti nga bogiraba nti obuyukiyuki babuta batya buno <laughs> obutiriti bwakagirawo eh, nayekubanga buwanvu bwebutikale sizoni yankuba hmm. sibwalabikanti omulangira newankubadde nti hmm. sizoni yankuba hmm. naye era twetagawo kiri kiri nti gweovunanyizibwa ku kino okwagagwenga boŋgambi tovunanyizibwa kumaano eh, okuba nti buli kimu newetubanga tuzze era tuzze kulaba gwe bali bagambye aa mulina kulaba ki omulangira oyo kuba omulanga nkuba omulanga nti hmm. mutuufu kati ne bwoba oguza enso hmm. n'enkumbi osobola oziweereza n'akasente kajje hmm. osobola okugamba ninzaawo tewajja zzikanga neeyamye eh, njanga kuweereza omusajja n'alongoosaawo n'alimawo bulungi n'atereezaawo bulungi bwe kiba nga kisobose osobola okyeyama ngaomuganda ng'omusiraamu ali eyo ng'omusiraamu eh, eh. obusiraamu nkirwako nnyo tisekabaka ono yali musajja musiraamu kaakati gwe ngaomusiraamu wana ate wawo wankizo oli wankizo nnyo gwe wandibadde ofuula wane e, e, e, ettendo nga buli ekiri wano hmm. ku lw'obusiraamu nga buli ekiri ewasekabakkalema nga kyekyo kyennyini kijisayo ekifaananyi n'ekitiibwa ekyobusiraamu mu buganda nkunyonyodde omusajja ono jajjange hmm. mu butuufu yalwanira obusiraamu jajjange yalwanira obusiraamu naye yeerabirwa yalwanira obuisiramu naye yeerabirwa yomu ku basekabaka abeerabirwa oba baali azamanyizibwa bakola ebintu ebitagambika bano bakolera obusiraamu ebintu ebitagambika eyo eriyo n'oluzzi oba waluwulirako eyo ekijungute hmm. eriyo oluzzi lwe yasimayo jjajjange yafukamira bafukamizi ne taata we nombo ah, eh. baluyita bisima yafukamira bafukamizi yasanga nga teri mazzi eh. naafukamira nalajanira allah namwanukula natekawo amazzi abantu nebatandika kyebali balutuma bisima naye yasaba busabi bisimilla nebasimawo nebagirawo mazzi wegalina kati bagamba gyeruli era lwabulambuzi naye sebo bantu bameka asobola ofukamira nasaba ddala awatali mazzi negagjawo ah. Hmm. bwaba abisobola kale ekyo kiba kitono <laughs> naye bwaba amanyi ntabisobola mazima ndabiradda nga omusajja ono yali ayanukuddwa allah mm. ee namuteerawo amazzi kyasabelwaki agundi eyo efaanana bwetyo amasiro hmm. kubanga olina ekintu kyoŋambye wali hmm. nti yeerabirwa sekabaka yeerabirwa nekyo togombolola ekiyinza omumuzuukusa nti yakyaliyo <laughs> nga nakyo kyazikira ekyo kya nnono abakkiririza mu nnono mm. naye mm. ekyoto ekyo nze nganzi mm. sandikirabyemu wadde oli wa nnono wadde oli waaki kubanga abaganda temulina byoto wammwe ebibiina bingi <laughs> nzolaba bwengende mm. waffe ekayunga mugerere mm. mm. era mbeerawaawo nensaba emikisa gyajjanga ah. sinabakomaweno mu kibuga ne bampa kati nze bwentunula awo ku kyoto ekyo sisobola kikomentingako nti kya muzizo nnyo kyesittaza ah. mu ddiini kuba fumu efumu lyolabyeko ekyo kyakwekuuma jiji ndeku gwe tonyweka tonywa mazzi ah, ate kakati bajajjange oyagala banywe ki mafuta petroli ah. <laughs> nabonabo awe banywera abo nabo webanywera <laughs> eh? kati sirabako kiyinza bbaawo nga kyesitta hmm. kakati ngaomugandawano abalanja bano hmm. eh, omulangira oyo golooba haruna yali mutabani wa jjajjange nuhu mbogo hmm. nuhu mbogo agalamidde kawempe wali kati oyo mutabani we ye yasalawo n'agamba ku lw'obusiraamu hmm. nze ŋŋenda wali sekabaka hmm. nuhu kalema hmm. oba oli awo ye yalaba nti wano waliwo ekinyusi ky'obusiraamu ye n'atadde eri kawempe kuba bunkunyonyodde okusinziira ku ntalo nga bwe zatambula nti oli yeewaayo ku lw'obusiraamu n'agamba ekiba kibe kanumbe natabalira natabalira obusiraamu nebubako ne kabaka yewaddeyo hmm. kati ono jajjange naye nyoze yalabira wala nti wano wankizo banteeka emmende waliwo ekintu hmm, haji shafi mutebi oyo naye mulangira hmm. muzukulu wa mulangira gorova yamuddira mu bigere nasalawo ajagala mirwani mingi olwokujja ekitibwa kyobusiraamu hmm. eh. tunula waggulu awo sebu olowooza feshabod eyo <laughs> egula obukadde bumeka eh. ziringamu ebiri kakaaga emu bweti ebiri kakaaga nayo oba ebiri bbiri ebiri bbiri ebiri bbiri theni ne kalangi ka nkumi <laughs> eh, taano tunula olabe tewali jangu wano wenyini eh, tusembeere ddala eh, wano bagambe muno mwemulyani okuba nti bafaanagana bwe wati ah, ah. muno hmm. awo nga nefesha bodi teriiko hmm, ah. mwemuli jjajjange sekabaka nuhu kalema yali omu yagalamidde mundi omu nga neeyo nayo teri iwo teri iwo nga nengogo hmm. okutangira amazzi gagwandaba gonoona wano gonoona bano bakamala okubalongoosa naye amazzi ago bugayiika okwo gonoona naye nengogo teri wadde ekitongole kiyinza okugaa ndi kireete kattanka mbirabawo neebigaba amazzi kitweyo kattanka